Vi säger hejdå till Nora. Oj, Nu oh. har vi njutit av en tre och en halv timmes kryssning. Ja. jag är trött så jag ska sova skiten nu sängen vi kommer till. Men nu är vi i staden Picton. Mm. Jag stänger av kameran här. Jag ska sova. Peace! Så en hel vecka senare va? Och så kanske ni undrar varför vi inte uppdaterat någonting, men det ska jag förklara för er va. Det är mycket vi behöver förklara nu. Varför står det en tårta på bordet? Vi är i en stad som heter Blayhem. Blahem. En stad man inte gör någonting i, helt ärligt. De har eh, jobb här, det är därför vi är här. Och ni kanske undrar, vad för glamoröst jobb gör ni? Vi öppnar upp musslor. Så ja. Några tusen om dagen. Varje timme öppnar vi 700 plus musslor. Så ja, var tacksamma nästa gång ni äter musslor för fan. Men förklaring nummer två, varför sitter jag med en tårta? Det är för att jag fyller år när vi spelar in det här. Yeah! Wow, Så, ja. Det är kul att vara 25 i alla fall. Halvvägs till 50 nu. Nog den första och enda gången 20 pers i eh, Tjernobyl Breaking Bad, eh, coronavirus-dräkter sjunger Jag må leva till mig. Mm. Nu ska vi käka tårta till frukost. Och något jag saknar det fanns Ica, Sverige Ica bageri-grejer. ja, jag vet inte vad vi tar väl upp kameran imorgon kanske. Ja, imorgon ska vi träffa Lukas och Josef. De är också apsidet. Mm. Så då får du äntligen eh, användas lite, kameran. Ja, för här finns det inte så mycket intressant att filma. Nej. Swisha time, jag ska äta tårta. Det gör vi. Yeah. Here is a macaloda. Macaloda. Det vattenflaska. Och det är påsen. Och det är det stora vattenflaska. Och det är mycket här i framsätet. Då är det faktiskt dagen efter. Och vi ska möta upp Josef och Lukas. Mm-hmm. Och vi ska leta efter valar. Ja! Det har inte sovit skit. Hej då, Lari sju. Ja. Jävlar. tyskarna fortsatte. De är galna. En Hur lång tid tar det att åka dit? En timme? Två. Två timmar. Dra mig baklänges. Vad gott det hade varit med Subway. Jajamän. Ja, det blir det. Jag har ju Subway och så hörs vi eh, eh, Tobbe Trollgarns låda. Vad fan stället heter. En sån här chans får man bara en gång i livet. Ah, jättekul. Ser du inte vad jag äter? Jävla röda grejer och sen vit t-shirt, ny t-shirt. Det är ju mardrömmen. Kommer lyckas kladda ändå. Det är ju liksom... <laughs> Välkomna tillbaka gubbs. Tack, tack. <laughs> tack. Det blir ingen båttur idag inte. Nej, <laughs> jävlar. I det här landet är det här bedrövligt väder så vi måste ställa in super oss fulla istället så bara hur fan ska vi ta oss härifrån sen? Fast nu är vi i Kaikora i alla fall. Du kommer ihåg namnet? Ja, det är för att det står där uppe. Jag lovar, jag tittade där innan jag sa det. <laughs> De ska alltid ha så jävla konstiga namn på grejer. Ja, verkligen. Antingen är det så typiskt brittiskt eller så är det så jävla maori så det går inte ens att uttala. Ja. Du ska ju lära dig maoriska. Hur går det för dig? Inget bra. Mata är fisk, mapo är krok. Så Mata mapo det är fiskekrok. <laughs> Men det fick jag lära mig i... Uh... Eh, Vangaray? Ja, Vangaray. Jag läste en skylt där det stod fiskekrok. <laughs> Hur var maten då? Riktigt bra. Riktigt bra, ja. Vad fint. Maten brukar vara bra när man har haklapp Men Micke går på diet idag. Ja, jag går på öldieten. Men ja, dödar ju coronaviruset i alla fall. Jag läser. Ja. Jag får den här. Nej, du ser ut som om man gick i mellanstadiet och man visste exakt vad det var på lunchmenyn. <laughs> spagetti och köttfärssåsen. Så får vi se vad fan vi gör för någonting. Flexa med helikopter. Ja, det lät så jävla fel. Hej! Vad är ställningen? 2-0 till oss. Ja, exakt. 2-0 till oss. Precis, så är det inte. Som sagt, du har ingen makt i mig när jag redigerar. Han är arg nu. Nästa fem boys. Räknas inte den gången. Ska vi dricka bärs? Josef, är du glad nu? Det <laughs> är Gott med glass. Annan sorts taktik. <laughs> ja. När det gäller I chose to put the same amount of effort Vi har hört att de har en bajamaja här inne. Ohohoho. Så här sätter man sig i skiten. Walla. Där ligger Josef Bajsson! ja, nu ska vi åka fin bil här. Vad fan ligger min drönare här inne? Hallå där! <laughs> Hallå! Tjena! Wow! Åh nej! Åh We don't fuck no more fan, ni får höra av er när ni ska till Bali. Om ja. ni ska dit. Ja, fan så får vi se oh. vi dit. Oh. Ja. Bali, på Bali. Bali, Bali, Bali. Ja, ni får så gött när ni är här. Har du något motiverande att säga? Något motiverande? Don't do drugs. do alcohol. Alright. Kom här så kommer vi då. Oh, ah, you just passed you can't me. You, dinner. You, just <laughs> being casual, okay? Nothing, nothing to see here. you had a fancy wine glass for yeah, your yeah. <laughs> Okay. Så nu när jag väl sitter här kan jag ju lika gärna... Vi har inte filmat på... Jag har varit här tre veckor och jag har typ inte filmat en dag ens. Jag tänkte ge en uppdatering. Vi jobbar ju med mussel, musselfabriken. Alla här hatar det. Våran sista dag är idag. jag tror inte vi hade klarat av att vara på det här stället om det inte hade varit för folket som bor här. Just being casual, talking to the camera, you know. Oh yeah, yeah, no. For sure. So Michael, yeah. tell me what you're eating here. This looks amazing. This Break is, it down. It's a supreme pizza mm -hmm. from mm-hmm. Domino's. Mm -hmm. Basically, like pepperoni, green mm. pepper, pineapple. I don't know why I made a mistake. Bacon, mm. some beef, I don't know, all the good stuff. I know. A lot of cheese. Wow, a meal fit for two. And with what a lovely table setup, what Michael has done here is peak backpacker chic. Little wheat, Morgan. <laughs> This is the opposite of Yabla Hole. <laughs> So basically, I'm just updating them on how my life is, because I'm <laughs> stuck in a muscle <laughs> factory. Yeah, in a world full of pain. How you go growing how you eat? I'm not like action filming myself eating. I'm just vlogging. <laughs> it's not like extreme eating. oh, mukbang! you do some mukbang. Hello, my name is Nico. do some ASMR too. you're at it. Now I'm real confused. Should I take it in Swedish or English? They can, we can try Okej, jag kommer ta det här på Oh, svenska då. nice. Have oh, we done Men ni kanske undrar hur pizzan och det här hände egentligen? I Det började med att jag skulle leta efter mitt paket från Sverige med snuset. Det hade inte kommit. Så jag vände mig om och jag ser att bilen har fått punka på samma däck som den fick sist. Skruva bort däcket, åka iväg till en bilverkstad och lämna däcket. Och tänkte jag, ja men de är nog andra sidan gatan. Kan ju, kan ju lika gärna hämta upp en pizza och dra tillbaka till hostelet. Käka den som frukost. Om vi inte ses på ett tag. Mm, mm, Får ni ha det bra. Mm, så upp er snart. What's that? Take care. Goodbye. Take care of the muscle factory boss. Música